Bien, pues este es el, el lick de entrada. Hace, es un arpegio en do, do mayor, y hace... el acorde de do. Recuerdo que estamos afinados en... Estamos afinados en, drop C, es decir, el, la cuerda en vez de estar en resta en do y ponemos, digamos, esto sigue, estas tres cuerdas siguen estando exactamente igual que si estuvieran en do, perdón, en do en sol normal. Esta es la única que cambia, esta no la voy a tocar ahora mismo. Entonces hago... O, o incluso... ¿Vale? de entrada. Y ahora empezaríamos con la canción, que sería... Vamos a ver esto ahora despacio. Paro aquí. Bueno, eh, decía que lo voy a hacer despacio, vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Eh, voy a ignorar un poco la mano derecha porque eh, en realidad casi todo lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer como veis en la tabulatura es pulsar varias cuerdas a la vez. O sea, no hay rolls ni hay nada. Eh, si hay alguna cosa rara que haya que hacer con la mano derecha, eh, pues ya lo, indico. Pero en general lo que van a ser casi todo van a ser pulsar una, cuerda, perdón, una cuerda, tres, una, dos, tres cuerdas al, al unísono, pero no hay rolls, ¿vale? Entonces, una vez hecho el lick de entrada, hacemos pulso la tercera al aire y hago estoy poniendo do, ¿vale? tenemos aquí también el acorde do, pero solamente estoy pulsando la segunda y la, primera eh, digo, estoy pulsando, estoy pisando en el quinto traste y pulso las, las tres últimas a la vez hago esto es como si fuera un re menor, ¿vale? aquí es Do también, ¿vale? Entonces que pongo aquí Do, Re menor, Do, Sol al aire, ¿vale? Y ahora hago... Aquí estoy pulsando la cuerda cuarta, perdón, sí, exactamente, la cuerda cuarta en el traste 4, la cuerda segunda en el traste 1 y estoy pulsando la cuarta, la tercera y la primera. Repito esta parte. Do otra vez. Y acabo en Do. Antes estaba tocando Do, digamos, dejando esto pulsado y ahora, si quiero, puedo dejarlo pulsado. Pero eh, lo que en realidad lo que estoy haciendo, en vez de tocar la primera, segunda y tercera, lo que voy a tocar es la segunda, tercera y cuarta hacer así, o puedo hacer así, que es lo que tenéis en la tabla Pero vamos, es indiferente que lo haga así, con todas, o así. El hecho de que lo ponga así es para, para mm, recordarme a mí mismo que no quiero pulsar la cuerda primera, ¿vale? quiero pulsar las otras tres. Entonces repito esta primera parte. Esta primera parte era la no me gusta el miriñaque. Y ahora viene el traca, traca, que es... Hace... Estas dos posturas son ya conocidas. Sol, Do. Y ahora pongo <clears throat> esto que, que es parecido. ¿Os acordáis cuando poníamos esto así? Pues voy a poner el bajo en la cuerda cuarta. ¿Vale? Aquí, en el traste segundo de la cuerda cuarta. Hago... Que es lo que le da un poquito la gracia al tema. Repito. Y ahora, ¿os acordáis cuando poníamos antes esto? Pues ahora voy a meter aquí este dedito, ¿vale? Que creo que el acorde que me da es eh, un La menor, ¿vale? Sí, La menor. Que hace... Y ahora lo que hago es pulsar la cuarta en, la, en el segundo traste

Vale, puesto que hemos estado tocando la cuerda cuarta que daba esa sonoridad tan, a mí me gusta, por lo menos, tan, iba a decir tan espectacular, pero bueno, espectacular, es chula. <clears throat> la siguiente vez, la, cuando repetimos, pues lo hacemos aquí. Perdón. Repetimos lo mismo. Y ahora viene el estribillo y entonces haría fijamos empezamos en sol estas dos posturas ya las conocemos do y este esta especie de sol raro con el bajo aquí volvemos a repetir repito. Esta, esta postura de aquí es exactamente igual que aquí, simplemente la, subimos eh, pues dos trastes. Ahora os enseño una progresión que, que podéis hacer y que os puede servir para estudiarlo. Entonces, repito otra vez. Perdón. Eh, me voy al estribillo, que iba a empezar otra vez, no, estribillo directamente. Sol, do, en em, raro. Y ahora me voy a re mayor, pero re mayor poniendo el bajo aquí, en la, exactamente igual que aquí, el bajo ese lo dejo ahí. Entonces... Hago... Lo puedo dar simplemente, o como yo suelo hacer, que es una especie de raguillo Hago... ¿Vale? Perdón. Perdón, repito. Esta postura de aquí es exactamente igual que la de aquí, exactamente igual que la de aquí, ¿vale? No ha cambiado nada. Entonces, repito el dedito aquí en el traste quinto. Repito otra vez esto. Y me voy aquí a sol, esto es sol, ¿vale? Pero con el bajo, me voy a poner aquí que se ve un poquito mejor. Con el bajo sigo pulsando en la cuerda, en la cuarta cuerda, la cuerda cuarta. Vuelvo aquí y luego bajo otra vez. Y ahora vuelvo al principio, dándole a la cuerda cuarta para que me dé esta sonoridad del, del do. Y ahora esto cambia porque es el final, me voy a fa, y este fa es como el sol que hemos puesto antes, simplemente dos trastes hacia abajo o hacia arriba en el, diapasón. Y hago... Lo dejo resonando y repiqueteo con la cuerda prima. del final, que es... un lick en bastante chulo. Un poquito para acá, plan casero. más, ¿vale? El miriñaque. Voy a repetir un poco, porque creo que no ha quedado muy claro, lo del último lick. A ver... Traste 10. Lo que hago es medio índice y pulgar en la, la quinta. Ahora me voy al traste quinto, segunda cuerda. Doy a la cuerda primera al aire. Y me voy aquí al traste 1 de la cuerda segunda. mucho. Y ahora hago un pull off con, en, la cuerda tercera. Y acabo aquí o aquí, como, como mejor me convenga. se ve lo aclara o no. En fin, esto es lo que hay.